Всем привет! В прошлой серии мы выехали из деревни Сутоки на болото Аршинский мох. Дорога была, не сказать, чтобы такая легкая, хотя было много воды в болоте и ехать было можно. Вот как видите, мы сейчас мчимся. Кто-то из романтиков разжигал костер, а кто-то из практиков готовил еду в это время уже. Утром мы проснулись и увидели вот такую красоту – попили чаю, собрали вещи и двинули к сбитому самолету. А как мы добрались до самолета и каким мы его увидели в этом году, смотрите в этой серии. Наконец-то мы добрались до самолета. Путь был достаточно сложный, и в конце мы еще впоролись в лес. Вот мы и приехали. Все как в прошлый раз, мятина, нервюры лонжероны. Что так шерсть не может сделать? Да. Ну, видите, вы молодцы, взяли, сюда. Да. Ну, вот нам надо было... откопал кусок обшивки с номером 750. Ну что ж, ребят, пока наша банда ух опять разводит огонь. У них пока есть дым. Я уже поставил гриль и буду готов через 5 минут творить еду. Ребят, дед Миней нам рассказывал, что этот самолет упал <clears throat> во время Второй мировой, э, упал зимой. Один пилот выжил и в одном сапоге пришел в деревню. Э, железо уже потом с самолета вырубал кузнец, ему э, освободили от труда дней, и он, он ходил и вырубал железо, которое может куда-то еще пригодиться. Вот такая была история. Есть... Да, не набрали мы тут компосту-то. В а. будущем году можно будет картоху сажать. Привал. Ну и что ж, неизменный угриль, который нас выручает. Опять. Сейчас вот подогрели на нем курочку, жарили вот эти фигни, не помню, как они называются они как это называется, фигульки. Вкусно будет. Он там для э, горит, видите, романтика, дымок, огонек, а здесь готовим. Такой прямо. Вот, берешь вот так вот раз, вилочку. Благодарствую. И погнал. Ку -ку Курица убежала. гриль сделал свое дело, гриль должен уйти. Гриль устал. Гриль устал, да. Мы собираемся, едем дальше. После перекуса и посещения самолета мы продолжили свой путь. Куда, пока еще сами не знали, где ночь застанет, там и ночевать будем. Но наметки были, было одно интересное озеро, а на нем интересная площадка. И мы не знали точно где оно, так как у нас были действительно на картах просто листочки белые, и даже не было треков. И мы вот кое-как там где-то залазя на дерево, ища интернет и видя карту там с э, разрешением с Беломор канал пачку, э, ехали к нашей цели. тем временем попадалась вот такая лютая чача. И в ней вот по минутке, по сантиметру, по 10 сантиметров в минуту чоп-чоп-чоп-чоп, идешь, идешь, идешь. Ну, как я уже говорил, есть вода в торфе, значит, вездеход будет двигаться. Самое страшное, когда нет воды вообще. Настроение у всех бодрое, пузы натянуты. Хорошо, кажется, что можно ехать так вечно. Мы третий год ездим на болото Аршинский мох, и оно нам постоянно дарит какие-то сюрпризы. Вот э, нашлись какие-то озера, нашлись какие-то точки, которых мы вообще никогда не видели. А еще говорят, еще есть где-то два или три самолета лежат в болоте. Надо искать, надо пробовать, надо стараться найти, надо гнаться за этими туманами. Загрузка у нас не шибко большая, ну наши 50 килограмм консерв там, а, для копа что-то мы взяли, холодильники продуктами забили, солярки пару канистр зацепили. И, в принципе-то, у нас выезд э, всего на две ночи рассчитан был. Бегом, бегом, быстро, быстро. Но, тем не менее, загрузка есть. И э, вот сейчас видно, кстати, <laughs> как мы идем без карты, без трека, без всего практически идя по азимуту тыкаясь, как кутята, разворачиваясь где-то, поворачивая назад, э, выбирая снова направление. И без карты мы, скажу вам, становимся действительно как слепые котята. Ой-ой-ой, что GPS с нами делает, а? Забираем, ну, хотя мы, наш экипаж спокойно может управляться и одним компасом, и э, имеем навыки привязки к карте и прочее, но все-таки расслабляет, вот э, электроника расслабляет нас. А тем временем, пока мы плутали, садилось солнце потихоньку. И у нас были все шансы заночевать или в болоте, или не найти точку, которую мы ищем. У нас так ориентироваться не почему. Вот ребята, видите, шер после тюнинга в Жуков гараже, вы их первый раз. У ребят накат, наверное, моточасов 10-15, и они себя достаточно уверенно чувствуют в болоте. Тренируются, ездят с нами. наконец-то показалось озеро. И, увы, это было не то озеро. До нашего озера еще километров 5-6 пили. Так что едем, едем, не останавливаемся. И так уже солнышко садится. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это ты ехал мощно! Аж сигнал отвалился. Такого еще не было, да. Да. вот это условия, вот это условия, ребята, они зверские. Техника не выдерживает, гудки отваливаются. Шерповоды не забываем чистить защитную сетку на радиаторе. Вот мы проехали по лесу, видите, что скопилось. Сразу же начала расти температура. Это опасно достаточно. Также в мелкий снег, вот когда идет снег, тоже налипает на решетку. Внимательно за этим следите. Дань за 12 лет. Я думал, там горсть, ребят, видели, что они привезли-то нам. А, а, еще прошлогодняя. Это, хороша вообще. Сладенькая. Вот вчера хороша была. Клюква. да, вчера была. Ну вот там другой берег, а здесь... Поехали, поехали. Нас очень часто спрашивают, на каком едете давлении. Ребят, надо понимать, что давление у каждого будет свое, потому что у каждого разная загрузка мы ездим на комфортном давлении. Делается это следующим образом. Накачиваем колеса побольше и потом плавненько начинаем спускать, пока не перестаем скакать. Все, вот оно ваше комфортное давление, на нем и едем. Так, ну что, ребят, вот мы приехали на вот такое обалденное место. Вот с такой площадкой кто-то здесь постарался, дай бог ему здоровья. Сделал вот такую красоту. Смотрите, вот вам рыбалка. Сразу же. Кто тут рыбачить хотел у нас? И вот такое прекрасное озеро. Интересно будет посмотреть, насколько он прозрачный. Так, ребятки, полным ходом идут приготовления. Вот там романтический костер разжигают. Я здесь уже скоро буду есть. Вот. Там ловят рыбу нам на этот на гриль или на костер. <laughs> Вот. Вот у нас мешок для мусора повешен уже. Вот у нас мачта освещения стоит. Все условия, только борись. Вот у нас, ребят, работает маяк. И где-то вот там идет шерп. Вот там вот. Это вот как раз вот тот случай, когда в магазин на шерпе сгоняли. А мы поставили вот такую палаточку. Палаточка у нас тепло. Хорошо. Палатка. Polar Bird Family. Ой, красота здесь, а. Красота просто. Вот, прибытие шерпа. Прибытие да. шерпа к пристани. Ребятушки, это такое был experience. Ты нам рыбу распугал. Здрасте. А что это вы здесь делаете? А что вы нам рыбу всю а распугали? А можно узнать вообще? На каком основании? Так, ребят, ну вот наконец-то приехала третья машина у нас. А мы готовим форельку. Так вот подумали, почему бы нам не приготовить форельку. Чем мы сегодня только уже не готовили на этом гриле, ну вот изготовили еще форельку. Закинули картошку в гриль, положили и в костер вот тоже напихали картошек. Сейчас посмотрим, где у нас получится вкуснее. Не, здесь, конечно, романтичнее. Снаружи <laughs> подгорело, внутри сыровато кушаешь хрумкает, но зато процесс. У нас, конечно, будет все равномерно, но не так, конечно, это романтично. Но зато вкуснее. Так, ну что, народ, всем, как говорится, спокойной ночи. У нас сегодня был хороший, веселый, плодотворный такой денек. Ну и в конце концов приперлись. Все, ребят, день закончился. Мишка с вами уже, наверное, попрощался на видео. А я только вездеход залез. На улице холодно. Ноги замерзли. Пока стояли за столом, болтали. Затупел. Все, всем спокойной ночи. Завтра у нас будет супермарафон. Всем доброе утро. А оно у нас вот такое прекрасное, туманное. Вот там где-то есть озеро, я точно знаю, там мокро. Два километра, если что, его переплывать. Да, если что, вчера вот подвиг был совершен. За водой через озеро. Как это вам? Мы только проснулись, сейчас э, умоем э, моськи, расчешем зубы и вперед. Починяем соль, солоночку. Да, мы кушаем. Вернее, Всем доброе утро, народ. У нас сегодня утро, утро у нас сегодня в Инии. Метровая щука. Вот она, щука-то метровая, самая правильная попалась. Давай сделаем улыбку из щуки. Она улыбается, народ. И не везде. Мораживает. Первая осень пришла. Зима уже даже. Зима уже потихоньку приходит еще дня два-три и снег пойдет. Хорошо на болоте в это время. Ни комаров, никого. Клюква опять же растет. Наш лагерь собирается. Потихонечку заправляются все, дозаправку делают. <clears throat> Проверяют шарики, подшипники. И вперед. Чего мы тут два дня проехали? Нам надо будет сегодня проехать часа за четыре. Вся проблема, ребят, в том, что ни у кого нету карты. Я карты подготовил, сделал, но не загрузил на планшет. Поэтому мы едем по белому листу. Пол болота у нас есть, а пол болота нету. А без карты мы как-то путаться начинаем. Так, что тут у нас происходит? заправка происходит. Вот наши вещички. Гриль, который нас кормил все эти дни. Фух, хорошо. Да, у нас чистота и порядок весь мусор забрали. Что может сгореть, сожгли в костерке. Ну, спасибо людям, которые построили этот настил, сделали. Э, спасибо за прием, за то, что мы могли здесь погреть свои пятые точки. Накормить наши молодцы, желудки. Молодцы. молодцы. Да там закончилась. Влаги, влаги, влаги. Вла... наступает, а она... Не-не, пол, пол, скорее всего, влаги набрал, его расперла, крайние доски просто выкинула. А, выдавила, да? Да, конечно. Обратная дорога обещала быть новой, но и в то же время нелегкой. Были такие торпяные ямы. О -о -о. Так, ребятки у нас там застряли на крайнем шерпе. Ну, сказывается э, небольшой опыт вождения, ничего более. здесь и мы подзасели сами. Тут, наверное, самое лучшее правило – не мешай машине ехать. Можно э, чуть-чуть э, э, на первой передаче, поддавая газком, так вот расшатывая машину, раскачивая, как бы двигаться. А бывало, что мы с Мишаней просто в кунку ходили, пили чай, и там 10-15 минут машина сама выезжала. Подгребала грязь спереди, выкидывала ее назад и таким образом постоянно двигалась. Главное, если в луже с торфом есть вода, если это лужа, а не сметана, которая облепляет колеса, то вездеход рано или поздно все равно у вас выйдет. Ну вот что здесь и произошло, в принципе. То есть, если вы двигаетесь хотя бы сантиметр в минуту, вы двигаетесь, вы не застряли. Не паникуйте. Никогда, ребят, не торопитесь вот по таким вот лесочкам на вездеходе. Можно поймать а, вот такую елку, которая она зайдет в салон, поснимает головы и легко выйдет через заднее стекло. Это очень серьезный копья. У меня был в жизни случай, когда меня на Polaris Ranger пробило вот так вот голом осиновым. Пробило морду, пробило пол. Прошло между двумя людьми, оторвало мне клапан кармана заднего и пробило спинку сиденья сзади. И вот мы двумя квадриками еле-еле его вытащили. Чем дальше мы двигались к краю болота, тем красивее становился вокруг туман и высокий конденсат э, создал просто завораживающий эффект на деревьях. Каждая иголочка у деревьев, каждый листочек был покрыт инеем. И это просто завораживало. Ну, конечно, когда можно было повернуть голову там, и полюбоваться всем этим делом, а не управлять. Потому что сегодня у нас действительно марафон. Сегодня нам надо успеть проехать за 4 часа то, что мы проехали за, за 2 дня. То есть вот что мы ехали туда, нам надо обратно вернуться. И еще одна трудность, это у нас нету карты этой области вообще. Вот. Ну, у нас есть какие-то старые треки, но непонятно, летние они или зимние, там, будут ли они через озера где-то переходить. Э, как-то вот так вот. Смотрите, какая красота по бортам. Вот так мы и ехали, порой вот так подскакивая, потому что вроде лужа ровная-ровная, влетаешь в нее, а там такие колдобубины. Э, думаю, у подвесочной машины бы вообще все оторвало. Какой-то очередности в движении у нас не было. Как могли, так и ехали. Где-то были широкие зимники, то есть мы разбредались, ехали в одном направлении. Естественно, когда э, направление терялось и мы начинали плутать, то кто-то выходил один вперед, у кого была карта. И так и двигались потихоньку, никуда не торопясь. Ехали мы, ехали. Нашли лодку вот такую. Слушай, я вот думаю, мы неправильно здесь ходим. Вот правильные люди здесь на лодке ходят. <laughs> Да. Просто поворот они, видишь, не вписались, не занесло, перевернуло. Заходи. Есть кто дома? Медведь? Медведь. Выходи. <laughs> Вездеходом сюда ее затаскивают, ребят. Мир, идем вдоль воды отдаляемся? Там вот развилка была, налево или прямо? Отдаляемся, вдоль воды не идем, отдаляемся. Вот такую лодку нашли у рыбаков на озере. Скорее всего, они приезжают, и чтобы лодка не была на озере, чтобы не оставалось, чтобы никто там ее не утопил, не дай бог, там еще что-то. Они ее цепляют вездеходом и оттаскивают в лесок на какое-то свое место, где она и лежит. И зимует, наверное. Потом приезжают, зацепляют обратно и на озеро рыбачить. лежит очень много бревен на зимнике. Видать, ни одна гтс тут затонула. Э, вообще на болоте несколько тракторов утонувших, э, есть пара вездеходов и, говорят, два или три самолета. Ну, это нам придется выяснить уже в следующих наших путешествиях. Опа! А это кто нас ожидает? Приветствую! Привет, привет! Приветствую. Как оно? Да ничего. Катимся вроде понятное дело. Едем. Можете зайти вагончик нам. Я думаю, да, сейчас остановимся. Давай, вот, Я понял. Вот прям. Давай, ребят. Канал на ютубе. Герасим Шерп называется. Я вот. вас про Шерп смотрел. Герасим Шерп. Ну, это нас, наверное, видели. Мы по всей стране путешествуем и показываем вот на вездеходе, на этом. Ну, да, я вот а, путешествуем, показываем. 8 900. А звать как? Небесный Михаил Васильевич. Небесная фамилия? Да, фамилия. Шикарная. Да. Редкая и красивая. Да. Я в молодости был тоже неотразимый. Девки все да падают. И сейчас даже не отказываются. Вот так познакомились. Ребятами тоже отдыхают здесь, приехали на вестиходе рыбачат, ведь недельку половим, стоим. Ну а мы поедем. Сказали они нам анекдотом интересно. согласитесь, жутковатая жижа. Идти по ней вообще нереально, сразу же проваливаешься. Вездеходы еще как-то едут. Но это зимник, он а, зимой вот разбит, раздавлен. Летом по нем вообще ну, мало кто ездит. некоторые участки нашего пути были достаточно скоростные, и мы отрывались по полной, тапливая тапочку вот прям вот до победного. Смотрите, какая качественная сметана. Можно и в борщ добавлять, и на хлеб мазать, как масло вологодское. Густой торфец. со мной держаться. Ну что ж, мы добрались до протоки и будем ее переплывать в обратную сторону. А, вся сложность в том, что <laughs> выход из протоки э, весь плотно засажен деревьями, то есть э, везде плотно они растут. И надо найти где-то оконце, где мы сможем протиснуться. Ну вот нашли на берегу проход и вот такой полок. Все бы ничего, рыбаки останавливаются, прочее. Ну ребята, блин, убирайте мусор за собой. Ну, нагадить-то можете. Наверное, можете и убрать. Ведь принесли же в этом мусоре вы что-то сюда. вот мы и проехали Петрозерье. Это три деревни, расположенные в центре болота, где когда-то проживал дед Миней. А, к сожалению, в этот раз мы к нему не заехали, а, на могилку не проведали, но ну, у нас в планах есть посетить его весной следующего года и заодно обновить ему памятник поставить, ну и посмотреть, что там с могилкой вообще происходит. Раздать картошку! Так, картофан. О, картофан раздают. Класс. Сухой. Я теперь тоже поем. Да, да. Они знали, куда ее деть, да? <laughs> Сейчас хорошо заходит. Ну, хотя она из гриля, э, это самое, неправильно. <laughs> Да. Мишка изучает прикус на шоколадке. <laughs> Шахматный. принципе, остался самый короткий участок, но он же и самый сложный. Я немножко схитрил, пошел в обход и вывел нашу команду несколько раньше расчетного времени, для того, чтобы они уже не мучились, потому как мы за этот пробег сегодня устали достаточно сильно, и уже время поджимало, всем надо было к вечеру вернуться в Москву, это было воскресенье, завтра на работу. Для тех, кто собирается приобрести вездеход, но еще не понимает, какой именно он должен быть, под какие конкретные условия и задачи, у нас хорошая новость. Звоните, пишите нам. Мы расскажем и покажем на практике преимущества той или иной модели и поможем вам сделать правильный выбор. Мы также приглашаем вас на тест-драйвы вездеходов, которые проходят в 45 километрах от Москвы. Мы не продаем взгляд своих проспектов. Мы подбираем лучшее для вас. Половина нашей жизни – проходит в вездеходе, и мы знаем, что делаем. Контакты для получения консультаций и записи на тест-драйв WhatsApp и Viber. Плюс 7 926 977 08 46. началась позже. Одна из машин у нас встала, потому как у нее ну, закончилось топливо банально. А, запас топлива у них был, они просто поленились его заправить э, на стоянке, ну и решили, что в болоте это будет прикольнее, интереснее. А, ребят, как только вы почувствовали, что ваш вездеход начинает подергиваться, не развивает полную тягу, останавливайтесь, накачивайте колеса и, э, воспользовавшись системой заправки, которую можно поставить жука в гараже, Э, заправляйте вездеход. Если чуть-чуть перетянуть с этим моментом, да, то можно просто-напросто засушить ТНВД, и тогда завестись будет гораздо сложнее. А, но в таком случае тоже можно будет завестись, вам просто-напросто надо будет включить зажигание, подождать, пока насос э, расходный бачок накачает топливо, и дальше уже крутить стартером. Для этого нужен хороший аккумулятор. Это опять же Vista <laughs> Battery. Ну а что сделаешь, что сделаешь? Вот так вот вам приходится советовать хорошие вещи, которые мы используем сами. В общем, не обсыхайте. Уехал в лес лесной камуфляж мы ждем второй шерп, который обсох поленности. Думаю, что у него хватит топлива, ему лень было заправляться. Вот они теперь обсохли, сейчас заправятся в болоте. В болоте-то интереснее заправляться, чем на твердом берегу. И поедем грузиться. Собственно, мы сейчас тоже поедем грузиться. Вот они наши! Быстрее всех едущие и тратящие топливо. Ну что, испугались? Нет. Но а, выводы сделали. Только начинает вот тык тык тык тык тык тык Слушай, там, просто в таком месте ставят. Там, короче, ребят, заправились они, приехали. Да. Вот, привезли шмакли себе на сувениры. Целый пакет домой. В аквариум Будем посадят. Да. <laughs> Чай заваривать потом из Ну. Все, поехали на базу за машиной. давай, давай, давай. Во. Ну и как обычно, ребят, теперь уже вот этот звук говорит об окончании нашей поездки. Как-то так. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Если не трудно, поставь палец вверх. Подпишись на канал, расскажи, что ты думаешь об этой серии в комментариях. Эти несложные действия помогут нам стать еще лучше. Конечно же, оставайся с нами и смотри наши новые видео. Всего хорошего. Искренне ваш Герасим Шерп.